ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumotlar tarqatishda an'anaviy ma'lumotlarni tekshirish tajribasidan foydalanish haqqoniy axborotni bizgacha yetib kelishiga zamin yaratadi bu yo'lda insonlarga axborot yetkazuvchi hisoblangan jurnalistlar va ijodkorlar an'anaviy to'g'ri axborotni chop qilishda qanday tajribalardan foydalanishmoqda albatta axborotni haqqoniyligini tekshirib ko'rish kerak ya'ni eh, har bir axborotni iste'mol qilishdan oldin uni e, tekshirish kerak ya'ni uchta manba asosida tekshirib ko'rish kerak tekshirilgandan ham uni asosiy haqiqatdan ham rasmiy ommaviy xatoslarda chop e, rasmiy ommaviy xatoslarda tarqatilganligini ko'rish va shu orqali axborot iste'mol qilish fuqarolardan kunda e, mana shu har bitta yuborilayotgan internetdagi havolalarni hushyorlik bilan sal mushohada qilib ochib ko'rishsa va e, ularni ochib ko'rmaslikni avvalo tavsiya etadi mutaxassislar mana shunday holatlarda e, fuqarolar o'zlarini qiyin ahvolga tushib qolmasliklarini ta'minlashadi ko'p hollarda e, o'sha internet firibgarlari deymiz ularni yuborgan havolalar linklarni bosgan fuqarolarni telefon raqamlari yoki telegramdagi messenjerlardagi akkauntlari buzib kiriladi va ularning kontaktlariga ya'ni aloqa kim bilan aloqa qilishgan bo'lsa o'shalarga turli xil smslar yoki xabarlarni ular nomidan yuborish holatlari uchrab turadi endi bu fake xabarlarni yoki bo'lmasa e, tarqatilayotgan yolg'on xabarlarni oldida o'ziga xos manfaat mavjud va e, buning ortidan e, ayrim o'sha internet tarmoqlarida yoki saytlar yaratilib qaysidir ma'noda fuqarolarga moddiy va ma'naviy zarar yetkazish holatlari ham uchrab turibdi shunday ekan bu tarqatilayotgan xabarlarni hammasiga ham ishonaverish kerak emas va rasmiy manbalar orqali kelayotgan havolalarni kuzatib borish tavsiya etiladi yolg'on ma'lumot e, yolg'on narsa o'sha muxbir o'qib ko'radimi ma'lumot tanishib ko'radimi bosh muharrir tanishadimi o'zi o'qiganda ma'lum bo'ladi bosma nashrga chop etishdan oldin yoki radioga berishdan oldin televideniyaga ko'rsatishdan oldin yoki ijtimoiy tarmoqqa ko'rsatishdan oldin u agar haqiqiy jurnalist bo'ladigan bo'lsa haqiqiy o'sha so'z bilan ishlaydigan odam bu e, odam bo'lsa bloger bo'ladimi yo boshqa e, shu sohaga e, jamoatchilik asosida ishlaydigan kishi bo'ladimi albatta uning mas'uliyatini sezish kerak bo'lgan ma'lumotlarni o'sha sahifaga qo'yish uchun yoki e, efirga qo'yish uchun yoki e, radio tinglovchiga taqdim etishdan oldin yoki ijtimoiy tarmoqlarga berishdan oldin uni albatta uni o'rganish kerak men abdurahmonov o'tkir o'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetining birinchi bosqich talabasi hamda diyor 24 ommabop axborot nashrining jurnalisti sifatida saytimizda chop etiladigan barcha ma'lumotlardagi statistik ma'lumotlarni uchta manbaga asoslangan holda tekshirib ko'raman agarda birortasida ham manba yolg'on bo'lsa u ma'lumotlarni xalq chop etmayman va xalqimizga taqdim etmayman bundan tashqari o'zim kabi tengdoshlarimga ham foydalanayotgan barcha ma'lumotlarni rost yoki yolg'onliklarini tekshirib ko'rishlarini maslahat beraman an'anaviy faktlarni tekshirish bu keng ko'lamli ish bo'lib natija doim ham kutilganidek bo'lavermaydi sababi soxta yangiliklar tezroq tarqaladi va haqiqatning tagiga yetish jarayoni esa ba'zan cho'zilib ketadi afsuski tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki aksariyat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari maqolalarni haqiqatan ham o'qimasdan sarlavha asosida baham ko'rishadi agar sarlavha haqiqatni to'g'ri aks ettirmasa u to'liq uydirma bo'lgan voqealar bilan bir xil ta'sirga ega bo'lishi mumkinligini esa o'ylab ham ko'rishmaydi ma'lumotga duch kelar ekansiz manbani yaxshilab o'rganing xabardan bosh sahifaga o'tib saytning maqsadi vazifalari va kontentini o'rganib chiqing xabarni oxirigacha o'qing ba'zida e'tibor tortish uchun salafxalarda voqelik bo'rttirib yoki buzib ko'rsatilishi mumkin muallifini tekshiring muallif haqida ma'lumot izlab ko'ring haqiqatda bor odammi ishonchli materiallar yozadimi havolalarni tekshiring biror xabarni boshqa havola orqali ham qidirib ko'ring bir necha manbadan olingan ma'lumotlarni solishtiring misol uchun internetda soxta yangiliklar namunasini topdingiz yodingizda bo'lsin soxta yangiliklar shunchaki sizni va boshqalarni boshqarish uchun ishlab chiqarilgan ma'lumotdir shunday ekan an'anaviy ma'lumotlarni tahlil qilgan holda axborot oling va axborot tarqating shundagina sifatli haqqoniy axborot oqimi kengayib boradi